Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua sehat walafiat Saya doakan semuanya dipermudah dan diperlancar rezekinya Dipermudah semua urusannya Dan selalu tambah sukses, sukses, sukses, dan sukses Oke teman-teman, kembali lagi di channel youtube saya Ramadan Kali ini saya mau sharing berbagi bagaimana tips agar Instagram kita berkembang, bagaimana follower Instagram kita bertambah, bagaimana follower Instagram kita meningkat. Jadi teman-teman kita punya Instagram jangan stagnasi atau berhenti. Jangan followersnya cuma nambah seminggu satu. Ah, jangan uh, engagementnya cuma yang like satu dua tiga. Oke kali ini saya akan berbagi siap-siap teman-teman konsentrasi nonton video ini sampai habis. Jadi apa yang harus dilakukan agar Instagram kita berkembang? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana apa yang harus dilakukan agar followers kita bertambah? Apa yang harus dilakukan agar followers kita meningkat? Oke, teman-teman. Pertama, yang harus kita lakukan adalah postinglah setiap hari. Ingat teman-teman, kalau kita melakukan posting atau memposting konten setiap hari, itu menandakan kita masih hidup atau kita aktif. Artinya Instagram kita itu aktif. Ya. Jadi jangan pernah sepelekan hari ini kita mau posting 10 konten, 10 postingan. Terus tiba-tiba besok nggak posting, itu percuma ya. Jadi Instagram ini sosial media yang membutuhkan kontinuitas atau komitmen dari usernya. Jadi bagi teman-teman ya, yang diharapkan di sini adalah postingan yang setiap hari yang kalau bisa yang terjadwal itu semua kita lakukan gunanya adalah untuk meningkatkan followers kita untuk menambah followers Instagram kita jadi teman-teman harus memiliki konten postingan yang harus standby untuk diposting setiap hari kalau perlu terjadwal satu hari itu butuh berapa postingan satu hari itu kapan harus diposting semua demi tujuan yaitu meningkatkan engagement dan meningkatkan followers untuk menambah jumlah followers untuk menambah uh, engagement dari Instagram kita oke selanjutnya apa yang harus dilakukan adalah kedua buatlah konten yang memenuhi atau yang dibutuhkan oleh followers ya jadi untuk Instagram yang menilai bagus atau tidaknya dari konten kita adalah followers kalau dia suka dengan konten kita, maka dia berhak untuk memberikan tanda love atau like. Jadi, coba selalu mencoba memikirkan, berinovasi, apa ya yang dibutuhkan oleh calon-calon followers kita atau followers kita yang sudah ada. Bagaimana dia followers yang sudah ada itu bertahan dan selalu memberikan interaksi, engagement dengan tanda love atau like. Begitu juga kita berusaha mencari calon followers kita. Yang belum follow, silakan follow. Bagaimana? Ya, kita harus menciptakan, membuat konten yang sesuai yang dibutuhkan oleh followers kita. Jadi gunanya kembali lagi tujuan kita adalah untuk menambah followers dari Instagram kita. Gunanya adalah untuk meningkatkan jumlah followers dari Instagram kita. Jadi gunakanlah atau buatlah konten yang dibutuhkan oleh followers dan calon followers kita. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah followers? Apa yang harus yang harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah followers? Oke. Okay. Gunakan semua fasilitas dari Instagram, ya. Jadi teman-teman, Instagram bersusah payah nih menciptakan tools, menciptakan fasilitas-fasilitas yang disediakan Instagram. Contohnya ya, eh, Instagram itu ada fasilitas Insta Story, Insta Story. Itu teman-teman bisa manfaatkan. Coba rutinkan Insta Story yang menarik yang sesuai dengan pelanggan kita. Itu akan pengaruh engagement followers yang sudah ada. Terus kedua, ya <clears throat> gunakan fasilitas misalnya IGTV. Teman-teman bisa buat video yang misalnya durasinya lebih dari satu menit kita bisa menggunakan fasilitas fasilitas CGTV termasuk juga lagi eh, penggunaan hashtag dari Instagram itu bisa kita manfaatkan yang gunanya adalah untuk meningkatkan jumlah followers kita yang gunanya adalah untuk menambah followers dari Instagram kita oke apalagi yang harus kita lakukan ya selalu berinteraksi dengan baik dengan followers ingat Followers di sini adalah dewan juri ya, penentu dari kemajuan atau nasib dari akun Instagram kita. Jadi selalulah berinteraksi dengan baik, selalulah berkomunikasi dengan baik, ya. Apa yang diinginkan oleh followers, apa komentarnya, baik itu yang positif maupun yang negatif, selalu kita berinteraksi. Jawab selalu eh, komen yang ada di dari followers kita. Jawab selalu DM dari followers kita itu semua gunanya adalah untuk agar followers kita bertahan di akun kita jadi followers kita bukannya ber, bertambah followersnya malah berkurang karena tidak adanya pelayanan atau interaksi dari pemilik akun Instagram kita jadi ini adalah strategi salah satu strategi untuk meningkatkan followers followers atau salah satu menjaga agar followers kita bertahan di akun Instagram kita. Jadi selalulah berinteraksi dengan baik, jaga hubungan baik dengan followers. Itu akan pengaruh juga dengan engagement. Bagaimana followers kita nyaman di akun kita. Oke, apa lagi yang harus dilakukan untuk meningkatkan followers atau menambah jumlah followers? Oke, maksimalkan hashtag ya kita dikasih kuota 30 hashtag satu postingan. Jadi teman-teman jangan pernah sepelekan ini apalagi untuk yang followersnya masih sedikit ya. Engagementnya masih sedikit, tolong maksimalkan hashtag ini. Gunakanlah 30 hashtag. Itu sebelumnya ada konten saya kombinasi dari hashtag ya. Jadi hashtag itu ada yang besar, sedang, dan kecil. Ingat pesan saya, jangan gunakan hashtag yang di atas 1 juta postingan gunakanlah hashtag yang sesuai dengan postingan Anda. Jadi orang atau netizen calon followers kita akan jauh lebih mudah menemukan postingan kita. Oke, terima kasih. Jadi sangat mudah sekali teman-teman bagaimana agar akun Instagram kita berkembang, bagaimana cara meningkatkan followers, bagaimana menambah jumlah followers. Ini kita lakukan semuanya secara organik. Kalau teman-teman Kontinuitas komitmen untuk mengurus akun Instagramnya ini akan berkembang. Oke, okay? mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau mendapat pahala, silakan beri atau share video bermanfaat ini. Mudah-mudahan <clears throat> dengan share itu teman-teman dapat pahala dan mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat yang sama bagi kepada teman yang lain yang dibagikan. Oke, bagi teman-teman yang belum klik subscribe, mohon di klik subscribe guna untuk mensupport channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sukses. Mudah-mudahan semua akun Instagramnya sukses, berkembang. Mudah-mudahan semua followersnya bertambah. Mudah-mudahan semua followersnya meningkat. Mudah-mudahan engagementnya naik. Maka gunakanlah ilmu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.